Hello，大家好，欢迎看《跳小绝招》。我怀疑上次讲的东西呢，你可能没有听明白，所以我们再复习一下。一样的，一样的，不变啊，一样的。来，右跳。砰！没有了。然后这个动作啊，记得希望你不要忘记啊。那这个动作呢，你想想你会什么？你可以把这组合的都加上去，你看你能打多久，对吧？其实我可以，比如你记性好。 把它都记下来，还有之前打的动作，就是打到右腿扫地，完了接什么组合拳，你自己都知道的话，你可以连续打组合打一分钟，给你把合，拍。那我让你看后面还给再接多东西嘛？扫地，扫地，波，这边记得这边对吧？一些很多东西来练刚刚的。看就是这样，你要去练习，那心天要想，当然不是，这也是一个变化，是一个 variation，你要。做。 是，嗯，蹦蹦帮我，这一个后手攻低扫。记得之前有期讲的是直拳，完了怎么打低扫？不是这样，不是这个节奏，应该是这样的。哦，这全是假的，要用它，哦往下甩手哦。低扫这这是一个欧式的方法，泰国人很少用。哦，看到了吧？所以这个低扫要这样用啊，我连起来。 多加一拳，所以这样的话，很多人知道你打右手摆拳之后呢，你要踢右边。那很多人不知道你打右手直拳之后，你要踢，你还是要踢右边。所以这样的话就被被你把他迷惑了。嘣，而且你可以打他的眼睛。轰！他让我踢啊！如果他还年轻啊，不能受伤啊。而且还有一种正常的话，你可以做的是左腿扫，右腿扫。轰！好。 低扫，嘣，好，低扫低扫，来吧，再来一个，嘣，低扫，所以习惯了低扫对方老了，你先要打一会低低低扫，哎，这边换换，嘣，这边，好吧，希望能帮助你，希望你可以，我多给你复习了一遍，给一些，呃，升级的东西，希望你可以通过它呃，你可以这两天把它玩明白。 然后希望它可以成为你的血里，变成你的武器。然后以后在街头上，绵阳步行头团在街头上，无论街头上、在台上，一旦你看到我看到有人用这个足球，我知道，OK，我的学生，做这个动作啊，谢谢你，关注微信平台，谢谢。